ካለችበት መጣች ቢባል ያም በደሌን ረስታው ድንገት አይኔ ለኝ የማይኗን ባይኔ የማይበት እንኳን ልሄድ እኔ ራሴ ካለችበት መጣች ቢባል ያም በደሌን ረስታው ድንገት አይኔ የለኝ አይኗን ባይኔ የማይበት ተቻትቼ ጥቅሜን አስበልቼ ንጹህ ልቧን ያን ፍቅሯን ረግጬ ምን አፋለኝ ሳሽርላት አልሄድም ዳግመኛ ላቁስላት ሰላሟን ህመም ልዘረበት አልሄድም ረስታይን ትኑርበት ያቁስል ድኖ ሳይሽርላት አልሄድም ዳግመኛ ላቁስላት ሰላሟን ህመም ልዘረበት አልሄድም ረስታይን ትኑርበት አልሄድም ረስታይን ትኑርበት እኔ ራሴ ካለችበት መጣች ቢባል ያም በደሌን ረስታው ድንገት አይኔ የለኝም አይኗን ባይኔ የማይበት እንኳን ልሄድ እኔ ራሴ ካለችበት መጣች ቢባል ያም በደሌን ረስታው ድንገት አይኔ ለኝ የማይኗም ባይኔ የማይበት ልሽርላት አልሄድም ዳግመኛ ላቁስላት ሰላሟን ከመንዘራበት አልሄድም ረስታኝ ትኑርበት አልሄድም ረስታኝ ትኑርበት አልሄድም ረስታኝ ትኑርበት የነገን ማወቅ ፈለግኩኝ መቼውን ማየት ናፈኩኝ የፍቅር ምርጫዬ pretend tonight, there's bitter, how can ፍቅር ለካ ያልኩሽ የተመኘውሽ ያለኩሽ አይደለም ድፍረት እወቂ አንቺ ልጅ ከኔ አድራጊ ገና ዛሬ ነው ያየሁሽ የተመኘውሽ ያለኩሽ አይደለም ድፍረት እወቂ አንቺ ልጅ ከኔ አድራጊ አላውቅም አንድ ቀን አላውቅም አንድ ቀን እስኪ አሁን ደግሞ ምን ይባላል ማለት ያንቺ ናቺ አስቤሽ አላውቅም አንድ ቀን ያየሁሽ የተመኘውሽ ያለምኩሽ አይደለም ድፍረት እወቂ አንቺ ልጅ ከኔ አትራቂ ገና ዛሬ ነው ያየሁሽ የተመኘውሽ ያለምኩሽ አይደለም ድፍረት እወቂ አንቺ ልጅ ከኔ አትራቂ ወደድኩሽ ቆይቼ እስከዛሬ ገና ዛሬ ነው ያየሁሽ የተመኘውሽ ያለምኩሽ አይደለም ድፍረት እወቂ አንቺ ልጅ ከኔ አድራጊ ገና ዛሬ ነው ያየሁሽ የተመኘውሽ ያለምኩሽ አይደለም ድፍረት እወቂ አንቺ ልጅ ከኔ አድራጊ to go Hacırraş Arkadaş para leyla telaş Para ley Arakçı manale Arkadaş para leyla telaş Para ley Arakçı manale Arkadaş para leyla telaş Para ley Arakçı manale Thank you. naga yereda kwada ikbari kaba